J'ai commencé la danse à 3 ans par l'école et ça m'a donné l'envie de continuer. Et c'était vraiment une chose qui m'a paru très importante dans ma vie tout de suite, d'où le fait de me présenter à l'école de danse. Je suis rentrée dans le corps de ballet en 2005, je suis montée coryphée en 2008 et enfin sujet en 2013. En tant que sujet, j'ai eu l'opportunité d'aborder des rôles principaux, euh, comme Gisèle, La fille mal gardée. Des rôles plus contemporains au travers des styles de William Forsythe, Crystal Pite, Sidi Larbi Benjamin Millepied et bien d'autres qui sont proposés à l'Opéra de Paris. Maintenant, à 29 ans, je me lance dans une grande aventure qui est de partir au Ballet de Zurich en tant que soliste. C'est une très belle aventure, mais aussi un sacrifice, parce que je laisse ma famille à Paris. C'est l'occasion de montrer à ma fille qu'on doit réaliser ses rêves autant que possible et se lancer dans l'aventure à partir du moment où on y croit. Danser dans le corps de ballet, c'est se conformer à rester en ligne, ne pas dépasser, euh, faire ensemble qu'on ne fasse qu'un. C'est aussi euh, une manière de donner la puissance du ballet. C'est trouver une osmose, une même respiration tout ensemble. Mais ce n'est pas une singularité. Donc euh, c'est maintenant ce que je recherche. Après avoir goûté à certains rôles très importants dans ma carrière, c'est ce qui compte pour moi, euh, de pouvoir faire en sorte que ma singularité soit au service de la danse. Mon travail au quotidien, évidemment, se fait par euh, la routine euh, de la barre, des répétitions, tout ça, enfin, et les spectacles. Je travaille principalement le sens du détail, la recherche de du geste sincère et pas seulement beau. Euh, je cherche vraiment une authenticité dans chaque geste, que ça puisse raconter une histoire par la suite pour des personnages, que ça puisse euh, illustrer la musique, que ça permette que le, public se sente complètement euh, envoûté par chaque mouvement et s'invite dans notre danse. La plus belle rencontre chorégraphique, c'est celle avec William Forsythe. C'était euh, une révélation, son style m'a permis euh, tout d'un coup de me libérer du carcan classique et de pouvoir euh, laisser mon corps s'exprimer. Et ça a été passionnant tout de suite d'échanger avec lui, de pouvoir comprendre sa logique de travail. même il, comprend tout de suite en fait ce qu'on a encore à, à chercher, à travailler et c'est ça qui a été passionnant avec lui, c'est qu'à chaque fois il savait trouver la faille sur laquelle je pouvais travailler et continuer d'avancer pour ma danse, pour son style, mais pas seulement pour son style, aussi pour ma carrière de danseuse. Crystal Pite, au travers de son Seasons Canon, a été une aventure, euh, je pense, pour tous les danseurs, pas que pour moi, mais vraiment incroyable. On a pu découvrir une femme vraiment hors du commun, euh, une femme qu'on admire et qui nous donne envie de nous révéler encore plus. Et euh, cette rencontre-là a été vraiment euh, très magique et comme un guide euh, pour toutes les femmes du ballet, y compris pour moi. Danser Gisèle à l'Opéra de Paris, ça a été le moment le plus fort de ma carrière. Ça a été un rêve qui se réalise. C'est le début d'une route que je veux emprunter sur le travail des rôles de solistes, des personnages, euh, de pouvoir raconter au public une histoire, de pouvoir les transporter dans un monde complètement à part de leur quotidien, le temps quelques, de quelques heures de pouvoir les laisser s'évader avec nous. C'est d'ailleurs la principale ligne de conduite de Zurich et c'est aussi pour ça que l'opportunité d'y aller et me révéler dans les personnages encore plus que ce que j'ai fait par le passé. Ce sera une énorme avancée dans mon travail et les rencontres humaines que je ferai là-bas, autant du point de vue artistique que juste euh, des rencontres d'école et de styles différents, me permettront, j'en suis persuadée, de me faire grandir en tant que femme, en tant que danseuse et aussi en tant que mère.